अजित पवारांनी आज महाराष्ट्राला दिशाभूल करण्याचा एक चांगला प्रोफेशनल प्रयत्न केला आम्ही जे मुद्दे उपस्थित केले त्याचा एका जात्याने उत्तर देण्याची अजित पवारांमध्ये हिंमतच नाही आहे जयंदेश्वर साखर कारखाना अजित पवारांनी बेनामी पद्धतीने घेतला आता पण तेच चालवत आहेत माझे सगळे डॉक्युमेंट एकाही प्रश्नाचा उत्तर नाही स्पष्टता नाही इन्कम टॅक्सचे दहा दिवस धाडी चालले आहेत अजित पवार पाठ पवार अजित पवारचा बहिणी अजित के बिझनेस पार्टनर हजार कोटीची बेनामी संपत्ती त्याच्याकडून शंभरून अधिक कोटी रुपये अजित पवारच्या कंपन्यांमध्ये एकही उत्तर अजित पवार देऊ शकले नाही साखर कारखाने विकले गेले असते त्याच्याबद्दल कुणाची हरकत नाही परंतु बेनामी भ्रष्ट पद्धती घोटाळा याचा तपास होणार